ndërsa pritet reagimi i talebanëve. Sekretari i Mbrojtjes Austin tha se vendi duhet të përgatitet për një konflikt të mundshëm shumë pak të ngjashëm me luftërat e vjetra. Në Indi, vendi i dytë më i populluar i botës, gjendja e infeksioneve me Covid vazhdon të rëndohet. Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ikonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash një material mbi ngjarjen e 21 prillit në Elbasan në prag të zgjedhjeve, ku pati një të vrarë dhe katër të plagosur. Do të kemi edhe një intervistë me doktor Rifat Latifin, kryetar i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, ai drejton departamentin e kirurgjisë në Qendrën Mjekësore Westchester të New Yorkut dhe është kryeredaktor i një reviste të re të specializuar, Revista Kirurgjike e Kosovës. Në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, janë shtuar masat e sigurisë, ndërsa qyteti përgatitet për reagimin e talebanëve, pasi me urdhrat e reja të presidentit Joe Biden, Trupat amerikane do të vazhdojnë të qëndrojnë edhe pas afatit të një majit, kur ishte planifikuar të fillonte tërheqja në bazë të marrëveshjes me administratën paraardhëse. Një zyrtar i paidentifikuar i sigurisë tha se qyteti është vënë në gatishmëri të lartë. Sipas marrëveshjes së administratës Trump me talibanët, të arritur në shkurt të vitit të kaluar, forcat e huaja do të tërhiqeshin nga vendi deri më një maj dhe talebanët ndalën sulmet ndaj trupave dhe bazave të huaja. Por presidenti Biden njoftoi muajin e kaluar se forcat do të tërhiqeshin deri në njëmbëdhjetë shtator. Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të përgatiten për një konflikt të mundshëm në të ardhmen që do të ketë pak ngjashmëri me luftrat e vjetra të cilat prej kohësh kanë konsumuar Pentagonin. Ai i bëri komentet të premten në fjalimin e tij të parë të rëndësishëm mbi politikat e Pentagonit. Sekretari Austin bëri thirrje për shfrytëzimin e përparimeve teknologjike dhe integrimin më të mirë të operacioneve ushtarake në botë për të marrë vendime më të shpejta dhe vepruar më shpejt. Mënyra e luftimit në betejën tjetër të madhe do të jetë shumë ndryshe nga luftërat e fundit, tha zoti Austin gjatë një vizite në Komandën e Paqësorit në shtetin e Havait. Zoti Austin nuk përmendi shprehimisht rivalët si Kina apo Rusia. Komentet e tij bëhen ndërsa Shtetet e Bashkuara fillojnë tërheqjen e pakushtëzuar nga Afganistani me urdhër të Presidentit Joe Biden, që synon t'i japë fund luftës më të gjatë të Amerikës dhe ripërcaktimin e përparësive të Pentagonit. Në Indi, vendi i dytë në botë për nga popullsia, gjendja e infeksioneve me koronavirus vazhdon të rëndohet. Një forum këshilltarë shkencor i krijuar nga qeveria paralajmëroi zyrtarët indianë në fillim të muajit mars për një variant të ri dhe më ngjitës të koronavirusit që është përhapur në vend. Shkencëtarët thanë se pavarësisht paralajmërimit, qeveria nuk mori masa për të vendosur kufizime që do të frenonin përhapjen. Miliona njerëz, shumica pa maska, morën pjesë në festa fetare dhe tubime politike të mbajtura nga kryeministri Narendra Modi, udhëheqësit e partisë në pushtet dhe politikanë të opozitës. Dhe ndërsa janë shtuar rastet me Covid në Indi dhe pjesë të tjera të botës, administrata e Presidentit Biden nuk është shprehur nëse është dakord me propozimin për të hequr kufizimet që kanë të bëjnë me patentat e vaksinave, në mënyrë që vendet e ndryshme të mund t'i prodhojnë vetë ato. Propozimi për të hequr dorë nga patentat mbështetet nga më shumë se tetëdhjetë vende. Indianët presin të dëshpëruar në radhë për t'u vaksinuar ndërsa po thellohet kriza e koronavirusit në këtë vend dhe numri i viktimave i kaloi tre mijë e gjashtëqind në ditë. We are searching oxygen all over India. Po kërkojmë për oksigjen në mbarë Indinë, në Delhi, Kandigar, Ludhiana, Haridwar, Jaipur dhe në të gjitha qytetet përreth, thotë zoti Singh. Në tetor dy mijë e njëzet, në Organizatën Botërore të Tregtisë, India dhe Afrika e Jugut propozuan autorizimin TRIPS, që do t'u lejonte vendeve të prodhojnë versionet e përgjithshme të vaksinës. Propozimi nuk po merr mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Njëqind milionë amerikanë janë vaksinuar plotësisht kundër Covid nëntëmbëdhjetës. Por duke folur të premten në bordin e avionit presidencial Air Force One, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se Presidenti Joe Biden ende nuk ka vendosur për heqjen e kufizimeve të patentave të vaksinave. Objektivi ynë i përgjithshëm është të sigurojmë sa më shumë furnizim për komunitetin global dhe ta bëjmë këtë me kosto efektive, tha zonja Psaki. Mbështetësit e heqjes së kufizimeve, përfshirë krahun progresiv të Partisë Demokrate të Presidentit Biden dhe organizatat humanitare, thonë se kjo mund të ndryshojë gjithçka në luftën globale kundër pandemisë. Think Trips Waiver is one of the critical tool. Propozimi Trips për heqjen e kufizimeve është një nga mjetet kritike që mund t'i fuqizojë qeveritë për të menaxhuar situatën aktuale të mungesës së furnizimit, thotë zonja Hu. Por administrata amerikane është gjithashtu nën presion nga kompanitë farmaceutike, që thonë se në vend që të heqin dorë nga patentat, mënyra më e shpejtë për të ndihmuar vendet në nevojë është duke përshpejtuar linjat ekzistuese të prodhimit dhe duke dhuruar doza vaksinash. heqja dorë nga pronësia intelektuale nuk do të ndihmonte në përshpejtimin e qasjes tek vaksinat ndaj Covid nëntëmbëdhjetës ose menaxhimin e zinxhirit të furnizimit real dhe kufizimeve logjistike, tha një zëdhënës i sektorit farmaceutik për Zërin e Amerikës. Edhe Bill Gates, filantropi miliarder dhe mbështetës i COVAX-it, i mekanizmit të OKB-së për të përmirësuar qasjen tek vaksinat për vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, është kundër heqjes dorë nga patentat. that it makes very little sense and this is this is a mistake ka shumë pak kuptim dhe ky është një gabim nga ana e tij ndonjëherë duhet t'i dëgjojmë miliarderët kur bëhet fjalë për gjëra të tilla si shëndeti global por ndonjëherë me të vërtetë nuk duhet dhe ky është momenti kur nuk duam ta dëgjojmë thotë zoti kavana Për të zvogëluar pabarazinë globale të vaksinave, zoti Gates përkundrazi po bën presion për transferimin e teknologjisë aty ku sektori privat investon në kapacitete të reja prodhuese dhe ndan njohuritë me ekonomitë në zhvillim. Ai foli në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në muajin shkurt. Një pjesë e mënyrës për ta zgjidhur këtë pabarazi është kalimi në kapacitet të plotë i fabrikave në Indi. Kjo tashmë po ndodh me AstraZeneca-n, do të ndodhë edhe me dy të tjerat. si dhe për të marrë financimin, tha zoti Gates. Propozimi për të hequr dorë nga kufizimet e patentave të vaksinës mbështetet nga më shumë se tetëdhjetë vende anëtare të OBT-së, gjashtëdhjetë ish-krerë shtetesh dhe njëqind fitues të Çmimit Nobel. Propozimi përsëri do të jetë në fokusin e takimit të Këshillit të Përgjithshëm të OBT-së më pesë maj. Në Shqipëri, deklaratat e policisë dhe prokurorisë mbi përplasjen e armatosur në Elbasan më njëzet e një prill në prag të zgjedhjeve, ku pati një të vrarë dhe katër të plagosur, duket të ishin kontradiktore me provat e gjetura në vendin e ngjarjes. mes të cilave lista me emra dhe fotokopje kartash identiteti. Prokuroria shpjegon se ato nuk mund të konsiderohen materiale zgjedhore. Burime të Zërit të Amerikës bëjnë të ditur megjithatë se verifikimet po shtrihen edhe mbi dyshimet e mundshme për krime zgjedhore. Materiali u përgatit për Zërin e Amerikës nga gazetarja Klodiana Lala. Zanafilla e konfliktit të armatosur mesditën e njëzet e një prillit në qytetin e Elbasanit. që përfundoi me një të vrarë dhe katër të plagosur, erdhi pasi disa mbështetës të Partisë Demokratike, pjesë e të ashtuquajturit Grupi i Mbrojtjes së Votave, ndaluan Mehmet Grecën, një person i dënuar për trafik droge në Britaninë e Madhe, i cili sipas tyre, po shpërndante para në favor të fushatës së Partisë Socialiste. Një ditë pas përplasjes së përgjakshme, e cila u shënua në prag të zgjedhjeve parlamentare, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu dhe prokurori Alfred Shehu mohuan publikisht që në vendin e ngjarjes të ishin gjetur materiale që mund të ngrinin dyshime për shitblerje të votës. Nga këqyrja e automjetit tip Mercedes model ML, pa targa, i gjetur në vendngjarje, grupi hetimor nuk ka konstatuar sende të kundraligjshme apo të dyshuara se mund të përdoreshin për shitblerje të votës. Nuk janë gjetur materiale zgjedhore. Deklaratat publike të zyrtarëve të policisë dhe prokurorisë tingëlluan në kundërshtim me prova që më pas rezultoi se ishin zbuluar në vendin e krimit. Dokumentet hetimore të siguruara nga Zëri i Amerikës tregojnë se në dy makina të bllokuara në vendngjarje u gjetën fletëpalosje të Partisë Socialiste, fotokopje kartash identiteti, si dhe një bllok me emra votuesish dhe me mbishkrimin pagesa. Sipas referimit të policisë në makinën pa targa që drejtohej nga Mehmet Greca, e cila u bllokua nga grupi i mbështetësve të Partisë Demokratike, u gjetën një pasaportë në emër të një shtetasi, dy kartëmonedha 50 euro, fotokopje kartash identiteti, si dhe një bllok me shënimin Met Daflaku pagesë. Bloku kishte gjashtë faqe me emra dhe ID me përshkrimin Formular patronazhi, ndërsa në makinën e dytë të përdorur nga Klement Xhaferi, i cili mësohet se u përfshi në mbrojtje të mbështetësve të Partisë Socialiste, u gjetën shtatëmbëdhjetë fotokopje kartash identiteti dhe pasaportash. Në këtë automjet u zbuluan edhe pesë fletë formati, me përmbajtje emrash dhe ID të shtetasve të ndryshëm. Xhaferi është shpallur në kërkim për vrasje në rrethana cilësuese mbetur në tentativë dhe aksionet policore për kapjen e tij nuk kanë dhënë rezultat. Automjeti i përdorur prej tij rezulton në pronësi të kompanisë Eldio Petrol dhe administratori Eldio Beko është nën hetim nga autoritetet, pasi dha dy deklarime të kundërta, duke fshehur faktin se makinën ia kishte lënë në përdorim Klement Xhaferit. I pyetur nga Zëri i Amerikës për deklaratën e tij, kreu i Policisë së Shtetit Ardi Veliu u mbrojt përmes një zëdhënësi me argumentin se grupi hetimor nuk i kishte vlerësuar provat në vendngjarje si elementë që mund të shërbenin për korrupsion aktiv ose pasiv në zgjedhje. Ai la të nënkuptohej se ky vlerësim kishte ardhur për shkak të shumës së vogël të parave të gjetura në makinën e Grecës vetëm njëqind euro dhe dy mijë lekë. Nëse nga hetimi do të rezultojnë indicia apo dyshime të arsyeshme për praninë e elementëve të veprave penale që prekin zgjedhjet e lira, është në atributin e Prokurorisë regjistrimi dhe hetimi i këtij procedimi penal, tha zoti Veliu. Në të njëjtën linjë është edhe zëvendësdrejtuesi i Prokurorisë së Elbasanit, Alfred Shehu, i cili thotë se provat në vendngjarje nuk konsiderohen si materiale zgjedhore, që sipas tij janë vetëm ato të shpërndara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por zoti Shehu nuk bëri komente të mëtejshme, me argumentin se si prokuror e ka të ndaluar të reagojë për dosje që ka nën hetim. Megjithatë, Zëri i Amerikës mësoi me burime të besueshme se Prokuroria e Elbasanit po bën verifikime edhe në drejtim të dyshimeve për krime të mundshme zgjedhore. Oficerëve gjyqësorë ju është lënë detyrë që të identifikojnë dhe pyesin të gjithë qytetarët, emrat e të cilëve gjenden në listat e zbuluara në dy automjetet që u bllokuan në vendngjarje. Akuzat për shitblerje të votave si dhe përdorimi i administratës publike në fushatë ishin dy nga shqetësimet kryesore të ngritura në raportin paraprak të vëzhguesve të OSBE-ODIHR për zgjedhjet e njëzet e pesë prillit. Një lumë kallëzimesh u depozituan përpara ditës së zgjedhjeve në Prokurorinë e Posaçme, SPAK, e cila ka regjistruar deri më tani tridhjetë e tre procedime penale për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, mes të cilave edhe hetimin për rrjedhjen e një database-i me të dhënat personale të nëntëqind e dhjetë mijë votuesve të Tiranës që u publikua nga portali Lapsi pika al. Pavarësisht listave me emra dhe numrave të ID-ve të gjendura në vendin e krimit në Elbasan dhe fakti që Prokuroria po kryen verifikime, ende nuk ka një hetim zyrtar apo procedim penal të regjistruar mbi dyshimet për shitblerje të votës. Kreu i Prokurorisë së Posaçme Arben Kraja i tha Zërit të Amerikës se ngjarja po hetohet aktualisht nga Prokuroria e Elbasanit. dhe vetëm nëse do të gjenden elementë të tjerë penalë, mund t'i dërgohet SPAK-ut për kompetencë. Gjatë konfliktit të armatosur rezulton sipas hetimeve të jenë përdorur së paku tri armë zjarri. Njëra i përket Arbër Paplekajt, pjesë e Grupit për Mbrojtjen e Votës, nën akuzë për vrasjen e Pjerin Xhuvanit, i cili njihej si përkrahës i Partisë Socialiste. Përplasja ndodhi në praninë e dy zëvendësdrejtorëve të Policisë së Qarkut dhe një numri të lartë të forcave Shqiponja, e megjithatë, Prokuroria ende nuk ka mundur të përcaktojë se cili nga protagonistët qëlloi i pari. Do të flasim tani për kirurgjinë në Kosovë dhe shkas për këtë u bë revista kirurgjikale e Kosovës, një botim i specializuar që publikohet përsëri pas nëntë vitesh. Kosova ka një kolegj të kirurgëve i cili boton këtë revistë të ilustruar dhe në lidhje të drejtpërdrejtë me Skype nga Nju Jorku do të kemi tani kryetarin e kolegjit, Doktor Rifat Latifi, ai është gjithashtu kryeredaktor i revistës. Doktor Latifi, ju përshëndes. Ju përshëndes, ju faleminderit shumë. Si jeni? Mirë, me sa kuptoj ju do të niseni së shpejti për në Prishtinë për të promovuar revistën, ju jeni gjithashtu drejtor i departamentit të kirurgjisë në Qendrën Mjekësore Westchester në Valhalla të New Yorkut, por sa i rëndësishëm është botimi i një reviste të tillë kur në botë besoj se ka dhjetra revista kirurgjie, si si e ndihmon pra kjo kirurgjinë në Kosovë? Ju keni shumë drejtë. Me 5 maj, identitetin kombëtar të Kosovës edhe do ta bëjmë promovimin e revistës së kirurgjisë të Kosovës. Ndërsa kjo po del tash mas viteve që nuk ka dalë gjatë këtyre viteve, dhe është në një tranzicion të jashtëzakonshëm. Ju keni shumë drejtë se ka shumë revista shkencore të kirurgjisë nëpër botë, po ne nuk kemi asnjë revistë shkencore, mjekësore që botohet në Kosovë. Kjo është një mangësi e jashtëzakonshme shkencore, është një mangësi e jashtë zakonëshme një platforme në të cilën kirurgët dhe mjekët, studentët, shkencëtarët kosovarë mund t'i publikojnë punimet e tyne. Prandaj kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme edhe kolegji i kirurgëve të Kosovës si një ombrellë e më shumë se 850 kirurgëve të Kosovës dhe 13 shoqatave ka vendosë që ne ta botojmë këtë revistë dhe do të vazhdojmë këtë vit dy numra, ndërsa vitet e tjera do të jetë katër numra dhe në gjashtë numra në gjashtë. Doktor, çfarë i mungon kirurgjisë në Kosovë? A janë në gjendje për shembull kirurgët atje të kryejnë procedura komplekse? Ah, ne sa sa kohë e kena në emision, se na duhet me bisedu gjatë gjatë gjatë për këtë uh, fatkeqësisht uh, ne kemi mbetur uh, jashtë interesave kombtare. Uh, kirurgjia nuk është nuk është ba interes kombtar uh, në Kosovë uh, gjatë viteve të kaluara. Uh, për shembull shumica e operacioneve komplekse, ato bahen në Shkup, në Beograd, uh, në Zagreb, në Turqi, në Gjermani, edhe në SHBA Po jo në Kosovë. Përderisa na nuk vazhdojmë me i bo operacionet e mëdhaja në Kosovë, atëherë ne po, po, po e, pamundësojmë zhvillimin e kirurgjisë në Kosovë. është që që është pak edhe me rëndë. Për shembull në studimet shkencore të botume në PubMed, Ne në vitin 2019, kur kemi ba një studim, kemi qenë vendin e gjashtë prej fundit të vendeve në botë. Në vitin 2020, njëzet e një, faktisisht ne nuk ekzistojmë fare në indeks Nature, një indeks që është i, që i përcakton vlerat shkencore në botë. Në në shtetet e Ballkanit ne jemi vendi i fundit në për për hulumtime shkencore të botuara. Kosova pra është me, me nevojë të jashtëzakonshme. Që ne shkencëtarët nga gjithë bota, edhe shteti i Kosovës, ta ndihmojë dhe ta bëjë prioritet shkencën mhm. edhe zhvillimin shkencor në kirurgji edhe edhe gjithë mjekësinë. Doktor Latifi, si po shkon projekti juaj për telemjekësinë? A ka ndihmuar kjo në situatën e tanishme të pandemisë, diçka që duhet të ishte e logjikshme? Unë nuk kam të dhona se programi i telemjekësisë së Kosovës edhe asaj të Shqipnisë është përdorë gjatë, gjatë, gjatë uh, pandemisë. Uh, ne kemi programin, të programin tash e 20 vjetë, uh, kur kemi nisë para njëzet vjetësh që ka qenë risi e madhe, sot gjithë bota po e përdor. Prandaj unë unë do të kisha qenë shumë i lumtur nëse vërtet e kemi përdorur gjatë gjatë shumë viteve. Doktor Latifi, si e shihni ju gjendjen e vaksinimeve në Kosovë? A ju shqetëson ajo? Jo vetëm në Kosovë, por gjithkund tjetër, nëse nuk ka pas vaksinime me kohë, është shumë shqetësuese. Në Kosovë është edhe më shqetësuese për shkak se numri i të vaksinuarve është shumë i vogël. ë është ne nuk mund ta kalojmë uh, pandeminë, nuk mund ta hapim ekonominë komplet, nuk mund ta hapim kufijtë komplet nëse nuk i kemi vaksinimet e duhura. ë uh, siç siç e dini ju, ju raportuat edhe pak më parë, Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më se dy të tretat e popullsisë është është vaksinu gati plot, prandaj është me shumë rëndësi të madhe që t'i kushtojmë kujdes të madh vaksinimit në Kosovë. Po vaksinimet nuk mund të sigurohen në mënyra personale, siç mund të sigurohen për shembull pajisje mjekësore apo jo, ta zëm nga komuniteti i mjekëve nga Shtetet e Bashkuara. Unë nuk kam asnjë të dhonë se në mënyrë personale mund mund të sigurojmë vaksinat. Kjo është çështje që duhet të bëhet me me rregulla shtetënore, me standarde shtetënore, edhe me rregulla që janë vetëm jo vetëm në të një shteti, por edhe të kombëve të bashkume, shoqatës shëndetësore të kombëve të bashkume, prandaj nuk besoj se është diçka që mund të bëhet individualisht. Mhm. Doktor Latifi, ju keni lidhje të ngushta sigurisht me komunitetin e kirurgëve në në Shtetet e Bashkuara. Si mund ta ndihmojë ky komunitet kirurgjinë në Kosovë, meqenëse ju jeni shumë i lidhur ngushtë me këtë çështje? Po, një nga çështje që kemi fillu tash tri vjet, dy vjet e gjys, është krijimi kolegjit kirurgve Kosovës, që siç thash më parë, është një ombrell e gjithë kirurgëve. Edhe ne ta pas kirurgjin prioritet, ne bahemi pjesë e kirurgjisë botnore. Ne kemi nevojë për trajnime post specializime të bëjmë në Kosovë, kemi nevojë për specializime dedikume, Për që të smurët tonë të shkojnë në Beograd të shkojnë nëpër vene tjera e nëpër operacione prandaj. Tu e angazhu kolegjin amerikan të kirurgve edhe kolegjet tjera po se kolegji amerikan i kirurgve është absolutisht i dedikum të na ndihmoj meqë ne po imitojmë në një mënyrë krijimin e kolegjit tonë mhm. Kosovës. Jemi pak vonë, jemi 180 vjetë, se ata e më bo, e kanë bo, ne këtu në Amerikë me kriju kolegjin 1913, po nëse nuk kemi marrëdhënie shtetnore, ligjore, njerëzore, edhe kolegjale, mes kolegjeve, ne do të mbesim shumë problem. Prandaj, unë besoj të vitit ardhshëm, përmes Skype-it nga New Yorku. Në Kosovë një maj, dita e punëtorëve u shënua me protesta nga punonjës të sektorit privat të cilët kërkuan paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Edlira Bllaca. Grupe punëtorësh të sektorit privat hodhën të shtunën përballë ndërtesës së Qeverisë së Kosovës mjete mbrojtëse të punës, si dhe vendosën parulla me kërkesa për kushte më të mira pune dhe rritje të pagës minimale. Njëqind e tridhjetë euro në muaj, paga vjetore është një mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë euro, më e vogël se në pagën e ministri. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, tha se punëtorët në sektorin privat në Kosovë marrin pagat më të ulëta në rajon dhe u mungon siguria në punë. Në momente të caktume kur një punëtor humb jetën në vendin e tyre të punës, nuk e kthen kokën të shikojë se ky punëtor me një pagë dyqind euro a mund së paku ceremoninë e varrimit ta kryejë ashtu siç e meriton. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini, në një bisedë me Zërin e Amerikës, tha se pandemia Covid nëntëmbëdhjetë ka thelluar problemet e punëtorëve. Konfederatë Sindikale nuk jemi të kënaqur. E them arsyen se nuk jemi të kënaqur sepse kemi shënime të cilat punëtorët punojnë nga dymbëdhjetë orë, kontratën e ka tetë orë, kështu që inspektori kur shkon ta inspektojë pas informimit tonë apo pas diskutimit të cilën në bashkëpunim e sipër e kemi, atëherë fakt i gjallë që punëdhënësi del me letra shumë rregull dhe kështu që s'mundet edhe me e gjobit, mirëpo është edhe frika te punëtori se punëtori nuk e akuzon për arsye se s'ka guxim se e largon nga puna. Arsyeja është që për një vend pune këtu konkurrojnë sigurisht pesë mijë apo ma tepër kandidatë. Pandemia goditi tregun e punës në Kosovë e cila pësoi rënie të prodhimit të përgjithshëm kombëtar deri në gjashtë për qind, duke e radhitur në mesin e vendeve me rënien më të madhe në rajon pas Malit të Zi. Nuk ka të dhëna zyrtare, por shoqatat ekonomike pohojnë se dhjetra mijëra biznese kanë falimentuar, ndërsa rreth pesëdhjetë mijë veta mund të kenë humbur vendet e punës. Jeton Mehmeti nga Instituti për Studime të Avancuara, GAP, thotë se që nga fillimi i pandemisë, numri i punëkërkuesve edhe ashtu i lartë ka shënuar rekorde të reja. Rreth tetëdhjetë për qind e femrave të moshës pesëmbëdhjetë deri gjashtëdhjetë e katër nuk janë aktive, nuk kërkojnë punë, nuk interesohen, nuk aplikojnë, nuk pyesin dikun, që që kjo e rrit domethënë krejt shkallën e joaktivitetit, se domethënë rreth tetëdhjetë për qind e popullsisë joaktive është femra. Ndërsa shkalla e papunësisë prej atyre që janë aktive, domethënë që dëshirojnë punë te femrat varion nga kuartali në kuartal, ndërmjet tridhjetë deri në tridhjetë e katër. Zoti Ajdini thotë se këtë vit Bashkimi i Sindikatave të Pavarura ka pesë kërkesa për institucionet shtetërore. Kërkesa e parë është marrëveshje kolektive, e cila ka skaduar afati apo mandati nga viti dy mijë e shtatëmbëdhjetë, edhe sot nuk kemi në të nënshkruar marrëveshjen kolektive nacionale. Kërkesa e dytë është sigurimi dhe shëndeti. Kërkesa e tretë është paga minimale. Kërkesa e katër është nivelizimi i pagave dhe rregullimi i ligjit mbi nivelizimin e pagave. E kërkesa tjetër është Rregullimi i çështjes pensionale. Instituti GAP ndërkaq i bën thirrje qeverisë të trajtojë disa çështje me përparësi për ta përmirësuar situatën aktuale në vend. E para, më shumë politika aktive të punësimit, dhe kjo nënkupton gjenerim më shumë të vendeve të punës në aspektin qoftë të fuqizimit të sektorit privat, qoftë në tërheqjen e investimeve të huaja, qoftë në mbështetjen e ndërmarrësisë. E dyta është ajo që do duhet të ndodhë është më shumë meritokraci në punësimet publike. Në vendin tonë për fat të keq shkalla e nepotizmit është mjaft e lartë dhe duhet të krijohet një kulturë e re ku vetëm njerëzit meritorë vehen në pozita drejtuese. E treta është fuqizimi i Inspektoriatit të Punës, sepse është një trup që ka për obligim të mbikëqyrë implementimin e ligjit të punës dhe e fundit është mbështetja e Agjencisë së Punësimit dhe zyrave të punësimit, Shkalla e lartë e papunësisë rrjedhimisht ka shkaktuar edhe rritje të shkallës së varfërisë në vend, ku tetëmbëdhjetë për qind jeton në varfëri, ndërsa mbi pesë për qind e saj në varfëri të skajshme që i bie me më pak se dy dollarë në ditë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Bllaca, Prishtinë. Mendohet se Covid nëntëmbëdhjeta mund të jetë shkaktuar nga një sëmundje që u shfaq për herë të parë tek lakuriqet e natës, por megjithatë studimet vazhdojnë. Një ekip shkencëtarësh në Filipine po studion sëmundjet që gjenden tek këto specie, me shpresën për të parandaluar pandemitë në të ardhmen. Një ekip shkencëtarësh në Filipine përdor rrjetat për të kapur lakuriqet, të cilët më pas i nënshtrohen një kontrolli të improvizuar mjekësor. Ata marrin mostra nga goja e lakuriqit, i bëjnë një matje dhe inspektojnë krahët e tij. What we're trying to to look into. Ne po përpiqemi të gjejmë lloje të tjera të koronavirusit që kanë potencialin të kalojnë tek njerëzit. Po përpiqemi të mësojmë se cilat zona kanë potencialin të jenë burim i infeksionit me koronavirus, thotë shkencëtari Filip Alviola. Studiuesi i lakuriqeve që punon në Universitetin e Filipineve është pjesë e ekipit që po studion lakuriqet dhe sëmundjet zoonotike. Vetë natyra e punës së tyre i vë ata në rrezik nga infeksionet. Ata përdorin të dhënat e mbledhura nga kontrollet që u bëjnë lakuriqeve për të krijuar një model simulimi. Nëse e njohim virusin dhe e dimë se nga ka ardhur, ne pastaj e dimë se si mund ta izolojmë atë gjeografikisht. Bazuar në këtë, ne mund të zbatojmë disa masa kufizuese, mund të ndalojmë udhëtimet dhe mund të parandalojmë përhapjen e virusit nga qyteti në qytet ose nga një provincë në një tjetër, thotë zoti Alviola. Modeli parashikon se si koha, klima dhe temperatura mund të ndikojnë në transmetimin e sëmundjeve nga lakuriqet tek njerëzit Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës thotë se ka më shumë se një mijë e dyqind lloje lakuriqesh dhe të paktën shtatëdhjetë e tetë prej tyre jetojnë në Filipine. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe organizata të tjera po bëjnë studime për të mësuar nëse pandemia e koronavirusit ka filluar tek lakuriqet, sepse virusi ka një përbërje të ngjashme me virusë të tjerë që gjenden tek shpendët. Këtu e përfundojmë ditarin për sot dhe mirupafshim.